焼き教義ぬか漬けそんなもんで晩酌していきたいと思います最初はやっぱり大わさりが醤油をちょっとね垂らしてこれ好きなんだよないただきます Mm. ってないんでしょうねだから大朝に食べるのが何年ぶり入っていく сгорают семью. Там вдохнули кое-что. 食べなきゃねもったいないよねサザエさんだもんなもうねこのつぶやきいただきます キウイのぬか漬けもうまいんだよなこれ美味しさが分かるように年取ったことがうんうまい毎日蒸しますね蒸し暑いですね今年は雨も多いし本当ねなんていうかそんな他人がねどうのこうのいう話じゃないんですけどひどいですね 学生時代はね毎年本心に栄養崩壊の実習があってかなりの時間船の上で過ごしてたんですけどね初めて船に乗った時の感想はね食事はあまりにも貧しい人だったね からまあ市長は一人しかいないとこへ持ってきて通常の乗組み以外に実習の学生が何十人と乗ってくるわけだから手の込んだものなんか作れないわけなんですよねで最初の食事っていうのはもう印象に残ってるんだけどもご飯でおかずがカツオのフレークツナフレークじゃなくてカツオのフレークねたくあん そうめんが一つだけ入った味噌汁こんだけこんだけ初期は食べた後自分らで海水で洗って最後は真水で続いで返すんですけどもねもう腹減ってしょうがなくてさ は伊勢湾に入って底引き網を流したんですよねそしたらね通り過ぎるフェイクからみんな手振ってくれるんですよねなんかあれは嬉しくて美味しかったなでも10日も上陸できないとああもう陸地に上がりたいってなるんですよねである日エンジンが止まったなと思ってなんだなんだって言って外に見たら陸地がすぐそばにあるんですよ車のヘッドライトが見えて 車走ってる立山の車なんですけども車に感動しちゃって、まあ、その翌日は上陸できて銭湯に入れたんですけどもねもう水は貴重なんでシャワーとかそういうはないんですけどもトイレの水も排水だししかしねコロナ大変でしょうねコロナウイルスねあの交通システムを旅行したら援助しますよっていうのをね あれはまだ早いんじゃないかなと思うんだよね特に京都とか奈良には観光客を押し寄せるんじゃないかなと思って逆にコロナの感染を増やしたゃうんじゃないかななんて思うんですけどね感染東京がその状態だと、うん、それはまだ早いんじゃないかなと思うんだけどねうんと僕は思いますけどもねどうしようもないしねそんなこと言っちゃって。 これいい音したんでシャキシャしてる が1週間だったのかな朝から夕方までで昼ご飯はこの研修棟で食べるんですけどもたまたまね僕の隣に若い女の子が座ったんですよでまたおかずに納豆があったんですよね納豆だまあ、僕は平気でずっと食べてましたけどまあとにかく咀嚼音が好きな俺としては隣の女子に非常に興味があったんですけどもね静かに食べてるんですよ 静かにその時に一瞬ずーっていたんですよねあ来たーあう影響ないっすって思ってその咀嚼公園のおかげでその日は快適に過ごせましたねいいあの研修だったんですけどね唯一楽しい研修でした何言ってんだよな本当に。 今日ね大旭川に行ったんですけどもハマグリの方は小さいんだよね東京のお寿司屋さんのね名店の人がいるんですけどももう日本に今そんなハマグリはないって言うんですよ確かに今日店行ったらもう大旭の小さいアサリみたいなハマグリを売ってるんですよねもうそんだけ取れないって話なんですよ 臓が、さあ、 あすごいな今日の野菜はまあでも美味しかったしサザエもすごいうまかった1個はちょっと長めに取れなかったけどうんうまかったなこれねまたなんだけど 昔ね旅行した時にサザエのつぶ焼きも綿ごと食べてその日はひけ炎を起こしてとんでもない目にあったから綿を食べないようにしています たら夏休みモードになってくから学生さんとかは楽しみなんだろうけれどもまあ夏といえばお化け屋敷ですよねお化け屋敷過去にも行ったことあるんだけど俺バイクが好きでねバイクでよく走ってたんですよそしたらねバーンって言って前をね何か横切ってたんですピューってと直線で50 m ぐらいあったかなピューって横に走ってたんだけど それはね鎧着てるんですよこれ鎧昔のねあのチャンバラ戦国武将とかみたいに鎧着てるんだけど下半身が裸なんですよねあまりにもねびっくりしちゃて止まって見ましたもんねどこ行ったでもこっちは山なんですよ新人になってて何も見えなかったんですけどね ふんどしすらしない下半身すっぽんぽんで上はもう鎧着てるんですよ友達見たんですからね俺友達俺今日バイク走ってたら鎧着た下半身裸の男が鎧切ってんだよなって言ったらねお前それ鎧プレイだよえー、鎧プレイとかあるの知らないけどあるんじゃないの今の時代 まあ何でもの時代ですから鎧プレイも大事なのかもしれないけどあれはびっくりしたな別に怖いとは思わなかったけどね下半身裸だったからあれはでも謎だな俺的にはねまあでもコロナはね蔓延しますんで東京でも毎日も数増えてますしね感染者の数はねだからもう地方に があって安心してられない状態でしょうねだから皆さんも気をつけてマスクつけてね感染に気をつけてください ぬか漬けうまいはいこれはね見向きもしなかったんだけどこのシーンなんと美味しく思えるな食べる量がもう圧倒的に違いましたからねもう大学の頃自炊してましたけど1日7合食べてたんですよこれも外食ついてもたなかったよなでもね不思議なことに7合も食べててあんまり太らなかったんですよ 中華そんなスタイルはまあもともと小太りでしたけど小太りに変わりはなく体重の圧倒的な増加もなくねまあ不思議なもんですよね今じゃ1日2合ぐらい本気になれば2合飯食えるけどそんなことで無理してもしょうがないしなまた圧縮弁当 辛い飯はやりたいと思うんですよね、まあ、それはそれでまたみんなそうなのかなうん今日はサザエ1個が残念なことだったけどまあ美味しかったなわさびも歯にね砂が痛いって言いましたけどもこんなところでしょ庶民の楽しみは今日も一日お疲れ様でしたごちそうさまです